bona tarda. Eh, el meu nom és Núria, tal com m'han presentat, Núria Ricard, eh, de la Universitat de Barcelona, i parlaré d'un projecte, un work in progress eh, que estem duent a terme, no des de la universitat, nosaltres som copromotors, cocoordinadors d'un procés obert, transversal, dinàmic, podem dir que és un procés de participació ciutadana, però jo prefereixo parlar d'un procés transversal, obert, no? per no etiquetar amb aquesta paraula una mica terrorífica a aquestes altures, eh, que és la participació. No? En aquest sentit, no puc evitar comentar alguna que comentaves, no? la importància de la informació abans de la participació, estic completament d'acord eh, per poder participar, per poder estar en la vida pública, cal tenir la informació, la informació pública a l'abast. El que passa és que tenint la informació no és suficient per participar. No? Aquí hi ha un salt qualitatiu en el que podem parlar. Eh, aquest procés l'estem duent a terme amb entitats, associacions, eh, eh, també amb l'Ajuntament de Barcelona, amb el districte de les Corts. des de l'any 2011, però tal com intentaré explicar, és una mica... Perdoneu, em podeu ajudar per reproduir... Aquí, vale, perdona. Bueno, és un procés que intenta revisar no, eh, reconsiderar un tema de memòria històrica que a la ciutat de Barcelona s'ha invisibilitzat, que és la repressió de gènere, la repressió a les dones durant el franquisme. Específicament eh, la presó de les Corts, que està on estava entre l'any 1939 i 1955, perdó, menteixo, 1936, inici de la Guerra Civil, i fins a l'any 1955 va haver-hi la presó provincial de dones eh, situada on ara tenim el Corte Inglés de Maria Cristina, per situar-nos. Eh? A la plena diagonal, Maria Cristina, doncs allà hi havia la presó provincial de dones la presó de dones durant el franquisme, sobretot la postguerra i fins l'any 1955. Després va tancar i les dones van ser reconduïdes durant mesos, diria quasi anys, a la Model, tenien una galeria específica a la Model i després van ser reconduïdes a la Trinitat Nova. Bé, aquí hi ha una foto del Pérez de Rozas que ens explica la repressió eh, significativa envers les dones durant el franquisme. No era una repressió només política, era una repressió moral, era una repressió de gènere. Les dones havien de ser reconduïdes, no? aquelles dones que havien adquirit drets durant la república havien de ser reconduïdes a l'àmbit domèstic sí o sí. Aquesta reconducció, aquesta remoralització la duien a terme les monges, eh? la teniu aquí, les monges eren aquelles que interlocucionaven directament, eren les que vigilaven aquestes preses, moltes d'elles polítiques, i eren les directes represores eh, d'aquest ordre moral. Com veieu, la monja és una dona, per tant, estava fora, en aquesta imatge és molt visual, estava fora de l'àmbit mm, de poder, eh, dominat per l'home. I aquí tenim aquesta, aquestes imatges dels diferents estaments de la repressió franquista. Eh? El tecnòcrata en el centre, a mà eh, esquerra el militar i a mà dreta el capellà. Eh? Tots ells jutjant moral, no només políticament, a la dona. Eh, aquesta imatge ens situa, és una imatge del 44, de dins de la presó de les Corts. Aquí tenim una imatge de, les, de la presó de les Corts, de l'any 55 ja eh, quasi bé havia de tancar, eh, 5.000 dones van passar per aquí, als anys 39-40, 11 d'elles van ser afusellades, van ser afusellades al camp de la Bota, i bé, en els anys 39-40, la, la primera postguerra, van ser els moments més dramàtics, més obtusos, més durs, i això ho expliquen doncs, totes les dones que, que han sigut testimonis. Tal com veureu en el projecte, en el procés, tal com s'està dinamitzant, vinculem molt, molt clarament aquest espai de repressió amb l'altre extrem de la Diagonal, amb el camp de la bota. Allà van ser afusellades 11 dones, però com bé sabeu no van ser només 11 dones, van ser quasi 1.700 persones que van ser afusellades al camp de la bota entre el 39 i el 52. Eh, per què dic això? Perquè els espais de memòria, perquè parlem aquí de memòria en general, no? eh, els espais de, de memòria en aquest sentit, identificats a la ciutat, en l'espai públic de la ciutat, els entenem de, també des d'una perspectiva de xarxa. No són llocs isolats, aïllats, tal com comentava el Vicenç, documents aïllats, no, no, estan dins d'un context, un context en aquest cas de repressió. Aquí hem identificat dos espais, però hi ha una miríada d'espais de repressió eh, que conviuen invisibilitzats en la nostra memòria i en el nostre espai públic. Jo crec que és un dels temes que, que val la pena comentar. Eh, jo vinc del Centre de Recerca Polis, ens dediquem a treballar intervenció artística en l'espai públic, disseny urbà des d'una perspectiva de memòria i de participació, i entenem que aquesta comunicació de la informació també ha d'arribar a l'espai públic. No? És, ho vinculo una mica amb aquest tema. Bé, l'interessant eh, és com s'invisibilitza aquesta memòria, com es perd aquesta memòria i ara com la recuperem l'interessant d'aquest procés que us comento. Aquest és un plànol del 45, veieu una mica el territori, no sé si és... no, eh, a prop del que és Maria Cristina, una mica el territori de la, la presó, com va transformant-se, com els plans urbanístics comencen a entendre que aquell territori és un territori per expandir-se, sobretot als anys 50 i 60 durant el desenvolupisme franquista. A l'any 58 eh, ja tenim el pla que avui en dia identifica tot el territori, i l'any 66 ja tenim aquesta reconversió territorial, aquest teixit nou que articularà el territori que avui en dia coneixem. El Corte Inglés Diagonal es situarà en la illa superior esquerra i zones residencials aniran situant en aquest nou eh, teixit urbà. Aquesta reconfiguració urbana fa que es perdi completament durant dècades la memòria de la presó de dones de les Corts. Tothom sabem on està la model, tot el que ha passat a la model a nivell de memòria, la model segueix allà, està en el territori, és física, és evident, és no només un vestigi, és que encara està en marxa. No? La presó de dones de les Corts, el 55, es tanca i a partir d'aquí comença una desmemorialització, una invisibilitat d'aquesta institució repressora. La gent no se'n recorda, la gent de les Corts no se'n recorda de que ja hi havia una presó. I a més, qui se'n recorda deia, ostres, era un muro, però no, no passàvem molt per allà. O sabíem que, o fins i tot mm, creuàvem de cera i anàvem per la tercera, en una presó, un espai prohibit, i més durant el franquisme i la postguerra. I avui en dia tenim una cosa similar a això. Aquí tenim una mica el perímetre de lo que havia estat la configuració d'aquest territori, però com sabeu, avui en dia, i sobretot des dels 70-80, és un dels cors business district de Barcelona i, per tant, tot aquest nou ús econòmic dotat a aquesta zona també ha ajudat a invisibilitzar aquesta memòria. Um, començo també a parlar de no com s'ha invisibilitzat, sinó com s'ha Ehm, com s'ha pogut reconfigurar socialment i col·lectivament aquesta memòria. Molt a poc a poc, a la gran etapa, la gran dècada de lo que s'anomena la memòria històrica, amb la llei de memòria històrica del 2007, 2008, etc. doncs, sobretot des de l'àmbit acadèmic, comença tot un treball d'arxiu, i de reconfiguració de, fins i tot i sobretot, d'aprofitar totes les veus, de tots els testimonis que encara són vius, molt poquetes dones, però encara són vives, aprofitar tots els testimonis, eh, és a dir, es fa tot, primerament, perdó, en, entre l'any 2006, 2007, 2008, 2009, tot un treball eh, acadèmic, històric, seriós, d'arxiu, de tesis doctorals, de llibres, etc etc que recupera i posa, comença a situar el debat de la recuperació de la presó de dones a les Corts en el debat públic. I l'interessant és que no es queda en l'àmbit acadèmic, sinó que es trasbassa a nivell, a nivell local a l'àmbit de les Corts. Es comencen a fer exposicions públiques, es comencen a fer petites rutes pel territori, es comença a fer alguna petita obra de teatre, molts debats públics, moltes taules rodones a nivell local. Aquí teniu algun exemple. Eh, nosaltres comencem a treballar amb el màster de disseny urbà, del que sóc professora, eh, per considerar un altre aspecte a partir del 2012 en el procés. El procés va creixent, nosaltres comencem a treballar en el sentit de, bueno, tot això s'ha configurat, s'està assentant acadèmicament i a nivell territorial, però cuidar en l'espai públic continuem tenint res que ens doni pautes de què hi havia en aquest territori. I la nostra qüestió és com comunicar en l'espai públic aquests nivells d'informació. Amb els estudiants comencem a fer una, el que anomenem un laboratori d'idees de monuments monuments en el sentit molt ampli, eh, vinculats a la presó de dones de les Corts, i això ens serveix per tornar el debat a la ciutadania, Aquí veieu la imatge d'un estudiant presentant un projecte a un conjunt d'associacions, dones, associacions de feministes, o no, sí, associacions de tot tipus que es van integrant al procés per establir un debat, un diàleg. I en aquesta sessió recordo que el debat era quasi acadèmic, o sigui, de les problemàtiques vinculades a temes d'espai públic, disseny urbà i art públic. És a dir, intentar sempre situar el món acadèmic a nivell transversal, obert i horitzontal. Això ens serveix per mm, situar a l'esfera pública el debat aquest que us comentava de com comuniquem la, la memòria o capes de memòria en l'espai públic i comencem a plantejar aquesta idea a l'Ajuntament de Barcelona eh, en l'any 2012-13, més o menys en aquella etapa, i situem una mena d'espai eh, que podria ser interessant per intentar començar a plantejar un espai per un futur monument. I aquí comença el procés que anomenem futur monument a la presó de dones de les Corts, i l'anomenem així i ens serveix perquè aquest futur ens serveix per anar dinamitzant el present. Nosaltres tenim un objectiu, tenim un, un punt impropi no? Eh, que ens guia i entremig doncs, anem dinamitzant un procés que va creixent transversalment. Eh, fem rutes, fem activitats, fem jornades, etc etc. i finalment acabem construint el que anem, anem una, en aquesta mateixa cantonada, un espai de memòria provisional. O sigui, aquest futur monument encara l'hem d'acabar construint, però entremig ja hem situat una pica en Flandes, un element que ens serveix per marcar el territori, un territori que, recordeu, està completament mancat de vestigi que ens indiqui aquesta presència memorial. I, i doncs a través de cinc tòtems, com veieu aquí, identifiquem en aquesta cantonada que aquí, en aquest espai, hi havia una institució mm, repressora que mm, exercia una repressió envers les dones d'una determinada manera. Utilitzem, com veieu, la imatge del Pérez de Rozas perquè ens serveix primer per identificar, individualitzar els prototips de lo que estava vinculat a la repressió franquista i per incidir en un aspecte de gènere vinculat al procés. És un procés que reivindica qüestions de memòria i qüestions de gènere. A dalt posem dones i a l'altre costat posem presó. Aquest altre costat, sí, són dues dinàmiques a més diferents. Per un costat, aquí tenim uns continguts mm, Eh, estables, d'acord? Sempre tenim aquesta imatge, si passeu per Joan Güell a Europa veureu que hi ha aquests cinc tòtems. En canvi, per aquí potser veureu que canvia cada sis mesos i canvia cada sis mesos aquests continguts en relació a com està evolucionant el procés i què necessitem explicar en aquell moment. No? Estem en un moment de voler comunicar millor i voler fer més obert aquest procés transversal que deia, més aunador, més xarxa i per tant necessitem disseminar, difondre. En aquesta idea de disseminar, difondre, transmetre, tenim oberta una línia de treball molt específica que és eh, la de activitat, la de dinamitzar activitats sí o sí en l'espai públic vinculades a la repressió de gènere, vinculades a la memòria històrica, vinculades a les problemàtiques eh, actuals mm, en relació al gènere també. És a dir, eh, no podem mm, eh, eh, pensar que fixant la memòria a través d'un artefacte com aquest, per exemple, aquests cinc tòtems, ja ho tenim tot fet. No? Hem d'estar activant, dinamitzant, obrint, eh, fent que més persones mm, s'aunin, no? una mica, no, no a una causa ni a una fe, sinó a un procés de voluntat de construir memòria entre tots i totes. Aquí tenim l'exposició dels projectes dels estudiants en, un primer, en una primera fase, després situem en aquest espai eh, dinàmic a les veus de les dones és a dir, els testimonis que expliquen millor que ningú com era aquesta repressió, i avui en dia el que tenim, no sé si tenim alguna imatge, és, si ten, per aquí ho veieu al fons, és una explicació de la transformació territorial, de com aquest territori s'ha transformat tan, tan, tan profundament que realment hem perdut les traces d'allò que hi havia. Una, una zona molt agrícola, molt, molt institucional, hi ha la maternitat, hi, ha, hi havia fàbriques en el segle XIX, però que en els anys 50-60 es reconverteix completament en l'època del desenvolupisme. Llavors això ho intentem també explicar en aquests tòtems. Um, hi ha una altra fase en paral·lel eh, que és la de vincular aquest eh, espai Mm, si recordeu, us posava un plànol del 44, on hi havia la presó de dones, i a l'altre extrem de la Diagonal hi havia el camp de, el, el camp de la Bota. Bé, doncs, amb aquesta idea d'anar significant l'espai públic per anar composant la, nova, la memòria i anar comunicant aquesta memòria, doncs hi, mm, utilitzem també aquest artefacte que heu vist per tota Barcelona en els darrers anys, que és el de la senyalètica de proximitat. I amb aquest artefacte el que fem és vincular amb dos extrems de la diagonal. En un d'ells, a la zona fòrum, identifiquem Camp de la Bota, identifiquem presó de dones a 8 quilòmetres i aquí, a la, a la zona de, del corte Inglés, de la zona de la presó de dones, el que fem és identificar la presó de dones on estava situada i a 8 quilòmetres al Camp de la Bota. En el sentit que us deia al principi d'entendre aquests espais de memòria no com espais aïllats, sinó espais dins d'una xarxa d'espais, en aquest cas de repressió. Però això jo crec que és extrapolable a altres tipus d'espais. Aquí teniu una mica l'exemple del tipus de, de senyal, del tipus d'informació. Utilitzem la senyalètica de proximitat, que la veieu, que està per arreu, identificant elements més o menys arbitraris, nosaltres per identificar informacions molt dures, no? 5.000 dones, 11 dones, 1.700 afusellats, és a dir, aquest tipus d'informació molt més dur, molt més dramàtic, està situat en un element completament mm, naturalitzat dins del paisatge urbà de la ciutat. Jo crec que eh, aquí em quedo. Moltíssimes gràcies. Eh, per, perdó, perdó, perdó. Sí que um, m'heu demanat que, que fem una, alguna reflexió en relació a com això pot eh, extrapolar-se, és a dir, aquests processos, que això no deixa de ser un procés en el que estem una mica sense perspectiva, jo crec que ens falta una mica de perspectiva. Jo crec que aquí sí que el repte, òbviament, en relació a les polítiques de memòria de cara als propers anys, està clarament en aquesta dotació constant, mm, activa d'informació pública, jo estic plenament d'acord, però també en un punt una mica mm, més enllà, si es vol dir, no? que és aquesta mm, dinamització de la participació. I aquí jo crec que, jo vinc de Belles Arts, sí que el tema de la creativitat, de, de, de, de transversalitat, de crear xarxa és fonamental. No? Per un costat això i després eh, també eh, subratllar aquesta idea de que l'espai públic és un suport que també ha de contenir aquests nivells d'informació eh, vinculats als valors democràtics. O sigui, mm, el nostre espai públic, la nostra ciutat està plena de layers d'informació, de nivells d'informació i tenim suficients suports tecnològics i suficients suports de disseny com per anar Mm, fent que aquesta informació, que a vegades costa de fer arribar, estigui georreferenciada, estigui activa, accessible, i jo crec que per aquí també passa un dels reptes de les polítiques de memòria a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies. Gràcies.